Uh, uh, oh. No vamos a hablar mucho de esto, era que contextualizar ¿eh? si os gusta, es bonito verlo. ¿eh? give me love, give me, love, give me, give me love when I'm gone. When I'm gone. Give me, give me love.